Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sizlarga juda ham qiziq bo'lgan bitta mavzuni ko'rib chiqamiz. Ha, bu mavzuyimizda bizada render sahnada o'sha modelni render qilish. Hozir men sizlarga o'zimni qilgan ishlarimni namunalar ko'rsataman inshaalloh. Hop, hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, o'z anaqaga o'tkazish niyat bor edi, bilmayman nimaga olmadi. Keyin talashib o'tirmadim. Hop, qaranglar. Baxter Casablanca bilan ham bo'lsa, hosh onam adashib qolibdi mana shu yerda adashmasam png mana ekan ko'ryapsizlar mana mana shunaqa renderlarni bemalol qiladigan bo'lasizlar xudo xohlasa faqat materialni hozir o'rgating faqat yorug'lik bilan ishlashni o'zini ko'rsataman sizlarga ishinglarni такой qilib ko'rsatishga ho'p inshaalloh xo'sh bu yerda mana birinchi qilgan variantim bu ham o'tlari undan boshqasi ham o'tlari umuman olganda mana shunaqa qaranglar yaqin orada xudo xohlasa biz pulli kursimizni e'lon qilamiz aynan max bo'yicha nima desa bo'ladi xolos hozir yozilmayapti. ancha yozilib bo'lib qoldi hozir modelni o'zini olib kirib olishim kerak 어, 마델 하면서 깍대기 냄새나 ikkalan bittasini mana masalan hop merch mana tushdi materiallarni hozir berib bo'lganman o'shaning uchun hozir o'zgartirish niyatim yo'q hop qaranglar modelni o'zi bor yasadi masalan materiallarni ham o'zi umuman material keyin beriladi yorug'likdan keyin hozir mana yorug'likni o'zini ko'rsataman bitta anaqa sahnaga solasizlar masalan deylik kattaroq qilaveringlar masalan yuz metrga bunaqasi ham e, jam bunaqasi yuz metr shart emas где то bir qirq metr beraylik ho'p bunaqasiga yana shu qirq metr beraveraman hamma narsa chiqyapti mana ko'ryapsizlar manga hech qanaqa poligon kerak emas bu yerda umuman absolyutно hech qanaqa poligon kerak emas hozir yana qarang nima qilamiz mana buni orqa orqa o'rg'asini belgilaymiz mana buni shift bilan tepaga tortaman shift bilan tortadigan bo'lsa mana bunaqa sena paydo bo'lyapti Hop, buni sarimdan olib kelaman. Qir ramziga hop, azingcha chenfer beramiz. Mana. e segmentlarni sal ko'paytirib tashlayman buni. Bo'ldi. Hop, orqadagi fonimizni bizada yorug'likni qaytarib, e, nima qilib beradi? Biza buni yorug'likka ta'sir qilishdan olib qo'yamiz buni. Xo'sh, bizaga yana kerak bo'ladi. ejder arxivingga kirsanglar bitta ejder bor hozir uni ham yuklab olaman agar topolsam uni e, linkini tasdiqlayman no hozir men sizlarga basharasini ko'rsatmoqchiman Xo'p, ejder arximin bizada urban street emas christmas studio degan edi unda chiroyliroq naqshlari bor mana christmas photo studio anaqada yozsanglar chiqadi hdra heavenni mana shundan foydalanamiz hop open sakkiz almashtiramiz instance hoppalani orqaga tushdi mana alt bni bosib olib tashlaymiz buni custom customer bosib qo'yamiz ha bu yerda material sizda karani karani resvitcha o'tkazaman hop hech narsani anaqa qilaman bunga berib qo'yaman buni bo'ldi hop global illuminationga hech narsa e, bermayman direct visible'ga materials karani karani legacy emas fizikal olaylik hozir mana baribir anaqa o'tganimizdek hop rafni nol qilib qo'yaman mana bittadan ikki mana taxminan yoki ham yaltirab turishi kerak manga ham yor e, oq oqarish darajasini misol ikki yuz yigirmaga solib chiqaman okey bo'ldi bizda globalda bor reflect refraktlarda bu ko'rinmaydi e, buni o'zi umuman e, anaqada ham renderda ham sev qilayotgan paytlarda ko'rinmaydi qilib qo'yamiz xo'sh mayli hozir turib tursin endi kadr qo'yib olishimiz kerak divanlarda boshqalarda masalan birinchi umumiy bitta kadr berasizlar mana taxminan mana shunga o'xshagan mana plus bosamiz mana bo'ldi rangini qora qilib qo'yaman yaqinlashtiramiz ozgincha endi qaranglar proporsiyani ikkiga bir qilib o'zgartiramiz commonga kirasizlar tgtvydan customni o'tkazasizlar mana ikki deb yozasizlar hozir hech narsa o'zgarayotgani yo'q shift f bosadigan bo'lsangiz, sizda ham narsa paydo bo'ladi ya'ni o'sha proporsiyani ko'rsatadigan mana buni yoqamiz endi hozir mana buni yaqinlashtirishim kerak mana yaqinlashtirib olaman yana ham hop bo'ladi xo'sh hozir sahnangiz qanaqa chiroyli faqat shu bitta sdrmda bor sdr o'zi qanaqa ko'rsatilyapti o'shani hozir ko'rsatamiz modellar deyapti uh, normal karta uh, yonib qolibdi deyapti anaqa emas hop ko'ryapsizlar hech qanaqa unaqa chiroyli natija emas umumiy yorug'lik bor xonada o'sha narsa bizga kerak hozircha endi qaranglar keyingi qiladigan ishimiz mana settingni performance kirib turib fast preview denoizni o'chirib qo'yaman material editorni ochaman va bu yoqda bitta material editor kerak emas hozir chiroqlarni birinchi qilib olamiz hop chiroq eng birinchisi men e, rectangular beraman Ya'ni bu tomondan mana tepaga ko'taramiz buni aynan mana mana sistema ya'ni anaqada e, boshlaydigan bo'lsangiz, koronada mana divanlarni o'zi mana bitta light o'zida mana ko'rasizlar, mana holat yuzaga kelyapti bizlarga. Xo'p, bu narsa bizada e, misol ichimizani ochishga katta yordam beradi hozir agar save qiladigan bo'lsanglar mana qaranglar masalan buni mana shu turishda save qilaylik hop bizada misol bo'lsin bir nuqta png bo'lsin okey ha resvis berdikku ku o'zi anaqa ham ko'rinishi kerak emas pngda hop hozir qaraymiz direct visible global illumination mana bunga berilmadim hop reflect eh, refract hop endi bo'ldi bu yorug'ligiga ta'sir qilyapti lekin ko'rinishda o'sha misol endi hozir save qiladigan bo'lsam panga mana pangani ikki qilib 2. nuqta panga okey hozir farqini ko'rishki. bu sistema nimaga kerakligini hozir sizlar tushuntiramiz 3 ddd yoki masalan o'sha shunga o'xshagan saytlarda stokka qo'yadigan bo'lsanglar sizlarda oppoq fon bo'lishi kerak degan joyi bor o'sha joyini mana mana shu anaqa e, bilan hal qilasizlar pn ga qilib turib mana ko'ryapsizlar hammasiga berdim faqat mana bu direct overrightni o'chirib qo'ydim bo'ldi ha endi misol mana fonni manda ko'rinmasligiga qaranglar ham bu fonni o'zini ham o'zgartirsak bo'ladi ham bitta direct visibility override degan narsa bor mana shuni oq qilib qo'yamiz bo'ldi mana ikki yuz ellik besh qo'yamiz hop yonma yon qilib ochadigan bo'lsam mana ko'ryapsizlar mana bu bemalol photoshopda fon bersa bo'ladi buni ham xolis bir ko'rsatamiz xo'sh mana start interaktiv render bosadigan bo'lsam mana ko'ryapsizlar fon oppoq bo'lib turibdi notek ana plain bizada ham yorug'likni modellar ham ko'rinmaydigan joylariga orqalariga berishga ya'ni misol urilib qaytarishiga nurni katta xizmat qilyapti hozir bitta yorug'likni o'zida mana shunaqa natijaga keldi hali hech qanaqa unaqa setap ham qilganim yo'q misol korona to'qqiz o'zini default setap bo'yicha turibdi hop buni ham xudo xohlasa hozir to'g'irlaymiz hop bir misol mana bitta wireframe yoqaman kopiy beraman ha kuchaytiraman buni nega boyagi ana qaranglar bitta bizada dominant light bo'ladi aynan mana bu ssenada masalan bizada dominantimiz mana tepadan beriladigan light qolganlarida masalan unaqa emas qolganlarida man boshqacha beriladi masalan hozir qirq besh gradusga shunday burib olaman misol e, bosq tip degan modelda biladigan bo'lsa misol ustida emas boshqani ko'rsatishlik kerak bo'ladigan bo'lsa masalan boshqa anaqada ishlaysizlar boshqa tizimda ishlaysizlar ho'p man hozir ham target deb yoqaman buni misol hamki to'g'irlab qo'yaman targetini mana mana xudo xohlasa mana hop bizlar hozir bitta layt borda endi hozir yonidan yana bitta layt qo'shdim ya'ni biz aytdida rinj temperaturasi bilan anaqasini o'zgartiramiz hozir mana qo'shgandan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar e, rasm однотонныйлashishni boshladi manga однотонный rasm kerak emas hozir uni rangini e, qizil qilib olaman чтоб farqini ko'rishga misol direct inputda mana qip qizil berib qo'yaman okey qatga ta'sir qilayotganda mana mana shunday bilolsam bo'ladi mana hamma tomondagi mana berayotgan ekan hop yaxshi yomon emas bitta e, direct signal degan narsa bor uni yoqamiz misol nol butun besh beramiz mana o'sha bu yerda mana bu yerda mana ta'sir doirasi kattalashishi manga bunaqa katta ta'sir doira kerak emas shu sababdan mana kandalarda misol default kod qilib olamiz mana masalan besh beramiz yo million ozgincha bo'lsa bo'ldi bizga unaqa katta shart emas buni endi temperaturaga o'tkazib turib ko'rganini berib qo'yamiz mana bo'ldi o'shanda ana tomondan anaqa o'ynaydigan light bo'lyapti ho'p endi qaranglar xuddi shu narsani misol bu tomondan ham beradigan bo'lsak mana copy hop OK. endi bunda undan ham kichaytirishimiz kerak yoki buni kattalashtirishimiz kerak misol bir beraman Men faqat so'roq beraman yetti yarim mingmi sakkiz mingmi to'qqiz mingmi mana Shunda manda e, lightlarim o'ynagani hisobiga bitta chiroyli rasm hosil bo'lyapti ko'ryapsizlar materiallarni hozir hech narsasini ko'rsatganim hech narsani o'zgartirganim endi kameralarni sekin to'g'rilab qo'yamiz xudo xohlasa materiallar bo'yicha e, umumiy o'sha kursda tanishtirib o'taman inshaalloh hammasini Xo'p, agar mato materiallari bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, men ularning hammasini Marulus dizayn bo'yicha olgan kursimizda bor. Aynan mana shu ko'rayotgan divanlar modeli hammasi o'sha Marulus dizayn e, kursida yasalingan to'liq noldan. Xo'p, mana inshaalloh yana yangi darsda qo'shib borilyapti kursga. Xudo xolisi oladigan bo'lsanglar, men achinmaysizlar inshaalloh. Xo'sh, mana mana bitta kamera qo'yib olamiz ya'ni faqat yana yaqinlashtiraman buni bu manda nechsa bo'ladi chiroyliroq joylarini yana ham yaqinlashtirib ochib beradigan rasm vazifasini bajaradi hosh bo'ldi tomonini ham qo'yib xo'sh bu yoqda yana qanaqa qaysi tomonlarni ochsa bo'ladi yon tomondan berdik hop hozir mana referensimga qarab olsam kerak emas ko'rgazma render png qaranglar bu yoqda man umumiy bergan ekanman tepadan hozir mana buni berdik hozir aytingchi burchagiroqdan qarab bitta beramiz bu yoqdan ham chap tomondan burchagidan qarab beramiz to'g'ridan bitta beramiz inshaalloh bo'ldi shuni o'zi xudo xohlasa ish ochib beradi hop front ja front manasi mana perspektivaga o'tib oldik hop mana sal orqaroq olamiz mana mana bitta yana bitta kamera qo'shamiz qaranglar mana focalni field of view misol yigirma berib turib kamerani uzoqlashtiradigan bo'lsanglar ishinglar yana ham akkuratniroq ko'rinadi yigirma o'n besh shunaqalar mana aynan modelchiligi xo'sh mana yomon emas umumiy ko'rinishimizda bo'ldi, xudo xolisi. sanani teparoq ko'taramiz qolgan hammasi photoshopda to'g'rilanadi misol e, renderlari post production bilan hozir ko'rasizlar tone mappingda ham hech narsa o'zgartirganim yo'q o'zini anaqasi misol kontrastlarga nisbattalashtiramiz misol ikki uch mana bersanglar bo'ladi hozir kontrast bilan ochilinadi ish shuni hisobiga hop yorug'likni misol bu yoq tomondagimiz ya'ni sal ozgina kuchliroq qilyapti manimcha mana misol ikkilar beraylik tepadan berilinganga ham direksionat yoqamiz misol nol o'ndan besh mana taxminan nol o'ndan uch besh hop faqat mana endi همه نش تخمینم بلد mana ishimizni sekin ochilinyapti endi bitta liboy, bitta lutni berib qo'yamiz lookup table hop maneva rus emas albatta o'zinikidan qaraymiz bizada o'zinikidan hmm, kontrastlar bor har xil shu kontrastdan bittasini berib qo'yamiz misol kontrast xat mana ya'ni kontrast kuchayib ketib qolyapti o'shani hisobiga uni buni kichraytirsak bo'ladi masalan keyin AS ham ancha kuchli o'zgartirish berar ekan mana boshlash nakoyatini buni reynhardni olib tashlasa bo'ladi bemalol AS bilan ishlaydigan bo'lsanglar hop yorug'likni ozgincha to'g'irlash kerak bu yoqda mana ataka uzunma rasm tayyor bo'ladi xolos anavini kamaytiramiz misol 15 emas misol 14 yo ni beramiz Yani. kamera 3 masalan mana perspektivadan o'tib turib hop mana kadrimiz bor edi o'shani hozir mana bera olaman hamda ko'ryapsizlar mana xo'sh taxminan mana bersam bo'ladi mana yaqinlashtiramiz yana ozgincha qirralari mana taxminan o'sha proporsiyaga to'g'ri kelishiga mana to'g'ri kelyapti faqat qirq qilib qolibdi orqaga qaytarar ekanmiz mana bo'ldi ho'p misol divanni rangini o'zgartirgim kelib qoldi misol qanaqa rang qilamiz ko'k bo'lmasa masalan deylik bo'lsin سرق بسانه و خالصه سرق کلامس که okay. material mana shunaqa murakkab material yasalingan hop faqat bitta o'sha normallarningcha muammo bo'lib deyapti qaysi bir materialda bilmayman hozir ko'ramiz mana bunda normal qo'shilmagan ekan yo'q lekin bu yerda hozir normal qo'shish o'zi ham xato hop mayli mayli ham anaqani haligi ta'sirini kamaytiramiz misol nol butun besh nol butun olti yetti mana taxminan hop material rangi sal yoqmayapti xo'sh hozir qani sal issiqroq qilarkanmiz kopi hop endi bizada misol sariq rang tanladim sariq kontrasti bo'lgan mana bu anaqaga boshqa rang beraman misol Antiga. mana bu yerda qizilmi masalan hozir tekshirib ko'ramiz qani qanaqa chiqarkan hmm, bir xil bo'lgan rangi endi hozir menga rangini o'zgartiryapman hozir hech narsa unaqa setaplarga kirayotganim yo'q hop yo'q mana endi ancha yarashyapti bu jadvalni qaranglar antanam ko'rsanglar bo'ladi masalan istalgan bitta rangilarni yozasizlar Bizlere mesela neyli? color wheel. Wheel. Hop. Misol adab deyli. Color adab.comga kiramiz. Bitta. И misol biz o'sha o'zimiz tanlagan rangni tanlaymiz bu yoqda. Xo'sh. Nimadir sekin kiryapti. ham tayyor anaqalari e, bor misol bizga hmm, kerak emas bu ho'p mana bitta misol e, komplementarniy deydigan bo'lsanglar mana o'zinglar misol mana bitta rang tanlaysizlar mana o'sha komplement bo'lgan ranglarni beradi sizlarga masalan bizga ko'k yoki shunaqa anaqa bo'lar ekan kontrast bo'lishiga bizada hozir taxminan anaqa o'rinchiroq rang mana bu de bo'lar ekan shunday Xo'p, mana bitta misol nomerni kopiya olsak bo'ladi buni qilib turib masalan rgb multiply kiradigan bo'lsak hamda mm, shu kodi bor yo'q hex emas hex juda katta hop hamda hozir ha olamizda karona karonakolor beramiz karonakolorda ish misol anaqa hex kolor degan joyi bor mana beramiz antga mana bo'ldi rang bittada o'tdi mana ko'ryapsizlar endi misol rangni ozgincha o'zgartirib turib boshqa anaqaga o'tkazib yuborsak bo'ladi ho'p bizda ham rang bor hex kolor bo'yicha o'ynatamiz hozir solid kolorga o'tkazib turib us Yasliga qarab rivojlantirilganch. Xo'sh, copy. Pas. Mana ham pas. Rangini o'zgartirib oldik, qanaqadir mana. Xohlasa bunaqa. Kompozitsiya chiqdi bizda. Xohlasa buni hozir render qilaman. va o'sha natijasi bilan sizlar bilan alloh xohlasa bo'lishaman ho'p bizlar hozir studiyani yasab oldik noldan materialni ham ozgincha kamchiliklarni to'g'irladik o'zimizga mosladik umuman olganda mana shu setapda bemalol render qilsanglar bo'ladi photoshop qilmasdan turib ham e, kerak bo'lsa saytga yuklab yuborsa bo'ladigan joyi ho'p man to'g'risini aytsam bilmayman sayt moderatorlari bilan urushib qo'yganman e, model etsam nimadir olmaydi o'shanga e, zakazga yasashga o'tib olganmiz ho'p xudo xohlasa agar kursga qiziqadiganlar bo'lsa menga yozvoringlar inshaalloh uh, telegramdan ah generalist seriya chiqadi uh, inshaalloh uh, uni ham ma'lum bir chegirmalar asosida gaplashib hal qilsak bo'ladi hozirgi kunda marvelos bo'yicha kursimizni uch million so'm tashkil qilyapti xudo xohlasa u yerda umuman noldan 0 noldan misol yuzgacha bemalol olib chiqasizlar ho'p endi bunaqa keladigan bo'lsak marvelous dizaynerda hozir murakkab modellarni ham bemalol yasash ko'rsatilyapti noatak uni kursni ko'rganlardan keyin o'zinglarda ham hech qanaqa muammo qolmaydi inshaalloh ho'p xudo xohlasa agar sizlarda bu videolarga taklifli bo'ladigan bo'lsa yozib yuboringlar keyin yaqin orada xudo xohlasa max bo'yicha ham kurs chiqaryapmiz u yerda shu noldan boshladik arxivizga mo'ljallab agar qiziqadigan bo'lsanglar yozib yuboringlar hozir e, chegirma bilan gaplashib xudo xohlasa hal qilamiz inshaalloh yozilgandan keyin ancha narxi qimmatroq bo'ladi uni ho'p e'tiboringiz uchun rahmat xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha